Paulore Italia ti painamene tirorepainamene Yoalinamene Julio Kure tina. Julio cien surara hiro toyakurua Cesar yaina surara mamatire. Ahina adramitio mamatiro mascaria y samuisa. Tia asia asiapy va'atia Samutu tia tia va'ai. Aristarco Tesalónica mamatiri mascamascariro samene va'are. Tesalónica, Macedonia ya Paijira. Pada choisa, Sidón Pisi, To Julio, Pablore, Nuano Yoare. Ayoaro, Pablore, To capu Nino Badustire. Ajiro, Pablo, tirore Tocamane, Tibachen, Nuanoca, Nire Julio. Doria Mene San Pachin, Tuero Vinono Sane, Pase pivaro Capore. ahina chipre mamatiri nko dskatoroi tobu sesei vaisa pu silisia re yedia pamfilia khne yedia mira mamatiri makapu lisia yapai hiri makapu waasi topu sina alejandria pu taliare italia pu vaatiare doriare boskai ahiro sane tiapu surara pu toro nar phajidachori phirodero va nu vapuoka ni va nido mamatiri m a k a p t o i seisa topu s e j e dea minono tuaro ma sawadu n aliroi sane warukairare ahina d sa kombu sepu mahane pawai ahina d kreta mamatiri niko todukatali pane sei sa pawa salmo mamatiri nyoakane yidea isa topu je d u t i n i k o d e tukaiwa n u w a p u o k a niwa noaniptama mamatiropu maasi Tama lasea mamatiri mahkankaapu hira topu yualipa sanhiri baro sanvaato se kuabiare ahiro tichidu ridacho bosenumu yidili baro Pablo tinane oseni yaure Tioga msa Chirdu uri dacho bosenumu baro maniwaachen marine minito kuabiara Aria doria doria makan msapache ken marimene makena ken manibustiboka waana Nire Pablo. Biomheta surara ptoro doria pirore teoro otuliro kene teoro Pablo toyaua sere teoduerare vaduaro. Ti pasaliftama noaniftama Puirohiche ti pasaliftama hierare. To ahiriftama hichen doria maskena payiva adua fenisepu yohadua mare. Fenice creta mamatirines con hiro m i n o n o totaliropu, sumhataru sepu, kombu sepu, tobu sepu kune, niroka, m i n o n o tachi nono dukatari mahkanjire. Toanjiri tamahichin masia, tina topu kunpuiro hi duamare. Ayoa surse piroka m i n o n o tadukare. Michale noani dacho, manibati dacho hira, ni tuotuma tina. Ani tuotua tina komata nyone con creta kreta de detika kai yohaisa meta baro no minono noreste mamatiri minono tuaro mi ahiro doriare minono tuaro no minono tomar kurore vamasiera na mahane pa minono mene vaisa causa mamatir con kakapu sur se puva con kasane mano kan descatare marine no puro vara nina tore piria dooria mascania maaniakan busocare nuano de teisa tiare doria san de teribaro piria doria pu piri damene tina wamaña payore site wamatiri padre doria doskama suri nia kuinire tina ahia tina koturore tidumionibaro doria ditare minono warukare minono koro mene tuaro tare pada chokere minono munano tatua totachi nia tina tipachere diapu durer kanyo tusu paa waisa pada cho dooria makane diapu koare tina tibasi haji dachori nichua dachori hichin sun dacho makariro ñapichu aptakun ne bajuerare ajiro tuaro minono tare ajina minia waha mani ahina au anaka nitu tu maisa ahiatina fati chitu libaro Pablo tiphano tuku onse ni tina. tinare hano msare ye de tuerare Kereta pe hina maribache huanika yoniche tuerare masa yeura tuona aria maka tiare boera Yo yometa nipu jauha, yauha kuyena tiga hipitina marje benaka haria do'oriarika maninewa tiapasaroka miteñamine kuamahken yeiro anhoyýre bahuáre kuamahken yeiro híhaje ahikýtirore darakotariro híhaje anhose jekaitaro oseniya'ýre paulo piga. kuekypíga hípitina buipytórore myjoarikírire myreja'ýro kamana nori kuamahky noariro tiro de mysýmiriro seta mipure mymenemakenakyrẽ joadloroka mire yure anjo. Ahina kuena tigamusa. Anjo yure to nidio seta wa kwa Kwamas kure maskutu ahaye. Ahike to roseta botoka Tira, mi kyotu haye. Viometa marine neskompu minono marca Kwaanoka, Ni yaure Pablo tinane. Kunyami manabaro, Pirima Adriático mi Minono Sane Tuaro Mare ti pare ñ a m i t a chomaskai doria maskai namuase dutuka puhi hamani ni tuoture tina ani tuotua nukuni taño koma t a n y o ne yustada mene dute durkamio kiore 36 metro waro kuare mano kawa kiore tua ti pare 27 metro waro kuare ahia tane d o k a w a suri nia doria oturuku Sitiatanyoli, k o m a t a n y o l i m e Yustadalimene de t e Durukamiore, Diapus, Ahia, Kero, Boreaharo, Ni, Tuaro Sinire, Tina, Dooria, m a s k a i n a m u a Se, Duktimare, Tina, Maaniakane, Dooria, m a s k a n i a n e Diapu, w a h a b o r o Dooria, Kenoi, k o m a t a n y o l i Tiborori, r o s e t a Joare, Tina, Maaniakane, Marine, a Nieri, Nia, Biometa, Pablo, Surara, Pitorore, to surara mene ya ure ari namua mareka busoka itibache musayariana ka nire pablo to aniche tioa surara se mareka ne de te adali de sota tiare koare. borea to panoka pablo tina ne tuaru chi tire. yaso manavaro nechera de musa ahina mipure china taga tuaru musa ne Masa Tiduana Chiga Hipitina Masa Yudinaka. Nire Pablo Tinane, Toani Baro Pablo Panena Hipitina Tipano Kwamakane ni Dupayo Tire Chidukare Tiro. chichinia Tina Hiro maleno Wa Hipitina Tinakun Chire. San Hipitina 276 Masan Doria Pujisa. Tina Hipitina va. aria doria mezclinica ni Haji trigo chiare diapu coare boreche doria mascainamua nesconeña once Mamatiri nesconjira ali nescon niñi masierare me está tina palitukui padiruhi chiñia mani titkupu ana topure doskafasiboka padiroi nire tina ania komata ñolire de teadalire jisotarokamiwa Otulipin t e a d a l i k u n e y i s o t a n o k a r e tina. Tiayo alibaro d o l i a keno m a s c a n i s u t i r o r e m a k o n d a s p o r e to minono marukachin kama. Viometa d o l i a keno se papaderopu kasu nuha m a s n e r a r e Ahiro oturore tuaro pakoni kama konchin tia oturo w a t i a w a r e Toa wachunia onse nire surara. a r i a m e n i c h e maniperi s u y o i n a dutu kapu babasu duti hamboka. Ahina tinare o h a p a ñ y a n o k a j i n a Nire surara. Biometa surara putorose Paulore mohandu eraro hipitina presuhinane mohandu kierare. Ahiro hipitina bamasinane surara putoro to dutu kapu bamasu dutire. Ahia paina doriamas kapini w a t i s t e apini mene b o r a n y o h a tipini buipsa banhar sa tose j o a n a sahipitina tetekai maasi a j o tinokopu sahipitina mhase kisina tinoko wamane masi Malta wamatirinko n hire tinoko m a k a i n a m a s a s a n e nuano j o a r e ahina sa korwari baro j i s e a y i diare sane Ahia toma que nace pichaca mi jato se sale somando tire. Pablo pichare nata natiare. Tonatiani baro tip chaca puichapu saliro anga tuaro si chentu oturo vihataro. Pablo wamokai bakama sere llavero toba To bakama se chinia tienes como que tibasi once ni durukure. Ariro masam hairo hiboka. Ayuaro tuarikoro guiritarerikoro muano mascaricoro tirore buiri talero gasti dustierara. Tiro pirima de tu sergimane. Mi preti corose tirore gasti dustierara. Ni maretina tibasi. Viometa Paulo angane maester care. Tirore anga punierare. Vispiroka ni akota maretina. Ne vispierare tirore. Tiro yaria baroka ni a tina kotamare. Tirore punierare. Yo to Yualipabaro tobispiera to topunera chenia, soro teoturetina. Aliro me menemascaliro hiboka, ni maretina. Tibama seliro kaakai, publio mamatiriro llave seri jire. Tiro tienes comascaliro toro hire. Ajina tiro sale tonoano yoachen tiadas chobaro, y ijiisa. Publio kiro ti diro hire. Ajiro tiro kamai kuare. ahiro paulo do atiriro yata tiapusa kuamakane sini towamokanine tiro puidu payo noariro wachenyoare tirore to noariro wachenia hipitina paina tinaskomakaina do atinare paulo kaapu natare tianata chiñino paulo noaina wachenyoare tinakëre va'aro tina pajisãre vahpámare novare sava'atophanoka hipitia saka'máre sava'ana sachýtire do'oriapydu resãre tina